Как выбрать сайты-доноры при закупке ссылок? При продвижении сайта некоторые оптимизаторы закупают ссылки автоматически, не задумываясь над тематикой и контентом сайтов доноров. А это немаловажные параметры, которые могут повлиять на общую эффективность продвижения сайта. При закупке ссылок мы рекомендуем обращать внимание на следующие параметры сайтов. Тематичность и регион. В сети не так много подходящих ресурсов, среди которых вы можете выбрать оптимальных доноров. При закупке ссылок сначала ориентируйтесь на сайты, совпадающие по региону и тематике, затем размещайте ссылки на сайтах, близких к вашему по региону, и только после этого закупайте ссылки на тематических сайтах. Когда уже и эти сайты закончатся, вы можете закупать ссылки на любых сайтах. При размещении при помощи статей тематика сайта не столь важна. Главное – это тематическая статья, в которой размещена ссылка. Птиц. При выборе сайта донора обратите внимание на его ТИЦ. Если ТИЦ сайта больше 100, то он активно развивается и ссылка с него будет долго приносить вам пользу. Если же ТИЦ сайта меньше 10, то есть сомнение, что ссылка с него принесет вам нужный результат. Trust XT. Если вам недостаточно показателей ТИЦ, то сайт донор можно проверить на трастовость с помощью сервиса xtool.ru. При значении XT от 5 сайты будут передавать хороший вес ссылок. Сайты со значением 3-5 менее надежны. Сайты донора со значением меньше 3 вообще не стоит использовать. Проверка индексации. Всегда проверяйте сайты доноры на количество проиндексированных страниц в Яндекс и Google. Если количество проиндексированных страниц в одной системе сильно отличается от количества проиндексированных страниц в другой системе, это может обозначать, что сайт находится под фильтром одной из систем. И есть очень большая вероятность, что он попадет под фильтр и остальных поисковых систем. Использовать такой сайт в качестве донора очень рискованно, так как ссылка с него может не проиндексироваться. А ним проиндексированные страницы со ссылками – это впустую потраченные деньги. Посещаемость. Обратите внимание на посещаемость сайта донора. Доноры с высокой посещаемостью пользуются большим доверием со стороны поисковиков. При большой посещаемости увеличивается также вероятность перехода на ваш сайт по рекламной ссылке. Стоимость. Цена на ссылку должна быть адекватной, но только вы можете определить ее истинную стоимость. Не стоит гнаться за дешевыми ссылками, так как таких дешевых ссылок на сайте донори может быть очень много. И наоборот, если стоимость размещения превышает среднюю цену в 4 раза, стоит отказаться от размещения. Контент. В любом случае, тексты на сайте донори должны быть уникальными, иначе сайту грозит попадание под фильтр и вылет из индекса. В таком случае ссылки с такого сайта не дадут нужного вам результата. Обратите также внимание на рекламу на сайте. Поп-андеры, всплывающая реклама – это негативный фактор. Дизайн. Тут можно положиться на собственный вкус и оценить внешний вид сайта, расположение блоков и юзабилити сайта в целом. Возраст сайта. По статистике, в первый год существования выживает около половины сайтов. Поэтому выбирайте сайты, которые прошли отметку в год или, по вашему мнению, легко ее преодолеют. При размещении ссылки важен срок, который она просуществует. Чем дольше жив сайт, тем дешевле вам и пойдется такая ссылка из расчета в месяц. На самом деле факторов оценки сайтов доноров очень много. если вам самому сложно это сделать или просто некогда этим заниматься, обращайтесь к специалистам по продвижению сайтов.